hi boys and girls dosa ride ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಲಮಂಗ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪಲ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಹೌದು ಇವರೇ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಕಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬುರುಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದಂತ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಗಬ್ಬೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೋರ್ಡೆ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಗುರು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಹುಷಾರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಜರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬುರ್ಡೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋಣ ಬಾಯ್ ಬುರ್ಡೆ ಬುರ್ಡೆಗೆ ಬಾಯ್